要好好读书，考上好大学，有个好学历，去找个好工作，不然就去考公务员。不要乱花钱，有对象没有？赶快结婚吧，赶快买房子，我们来帮你带小孩。大多数的朋友都会听过上面这些灵魂拷问，相信你一定会有不同的版本。听话照做，一步一步达成了结婚生子，爸妈也老了，需要我们长期陪伴，家庭收入也会不会跟着减少呢？最后不得不拿辛苦还完房贷的家。 再去跟银行借钱以房养老，如果钱花完了，人走了，房子是不是也没了呢？更惨的是，人还没走，钱没了，最后房子却被法拍了，变成了低收入户。嗨，大家好，我是大饼，这里是财商脑外科，一个专门教你赚钱和开启财商的频道。我想正在看影片的我们都不愿意陷入这样的循环吧？那在此之前，要先声明，我是完全支持而且肯定传统的家庭伦理还有价值，对父母尽孝。 对家人尽责，所以我们一定要提升财商、健康、心理都要强大，因为只有我们强大了，才能拉起身边的人。那在这影片里，我要带来强大的观点还有做法，一定能帮你解决这些问题，含金量会是有史以来的高，保证会有争议，所以你一定要点赞，这样才有可能在播放列表中找回来，不会错过。影片一定要看到最后，分享给你爱的人，让你们可以一起成长，一起跳脱这些框架。 其实，我们似乎都或多或少有意识到，现在这个社会的结构就是一个框架。但请不要看破，我们一定要突破。相信大家都是一样，都会想要不一样。因为在这一部影片里面，就是要给你一个可以跳起来的支点，哪怕只有一句话能帮到你，我就心满意足了。在前几集里，有跟大家分享过，要快速达到财富自由，就一定要使用过两个方法。第一个是斜杠 slash。 以及提升财商 （financial q u a n t i t y 而这两点就是要开发自己、提升自己，加上资源整合。毕竟我也是用我自己的人生给大家做过验证，真的一定要去尝试。那今天要跟大家讲的方法，更精准的就是要把自己当做一间公司去经营。今天专注的部分是在收入的部分，会跟大家提到收入组成，就是一个收入组成图，它就是一个圆饼图的图表。 我相信大家都一定领过薪水吧？薪水和收入是一样的吗？大部分的人都只知道要做一份工作领一份薪水。那什么是薪水？如果知道的人，欢迎在底下留言给我。因为很多人领了快要一辈子都不知道什么叫做薪水。而薪水它是有典故的，来自于《南史·陶渊明记》。薪水指的就是打柴祭水。陶潜送给他儿子一个仆人，并且告诉他：现在派来一个仆人给你。 他也是人家的儿子，请你好好对待他。所以后来人们就把工资叫做薪水了。那跟薪水不同的叫做收入。收入在财商里面，它的英文名字叫做 income。不管是在西方或者是东方，古时候小到农人收获，大到皇帝战争，这些收入都是结果导向的，就是以收获或者是称霸天下，胜者为王，败者为寇。 都是拼身家的，可是现在到了科技时代，是文明的社会，比较不会有以前那种传统，甚至是以武力的方式去跟动社会阶级。所以上层阶级用的就是另外一个方式来控制人民，尤其是工业革命以后，工业化导致公司崛起，对于生产的人力有了很大的需求，各国的政府也在教育上面为了服务企业，更加的去分门别类的训练专业化人才，提供给企业。 将人们训练成社会底层一颗稳定的螺丝钉。可是你有没有发现，从头到尾都没有一个学校是教你如何创业以及赚钱的啊？这就是盲点。学校不会教你的事情，就是会赚钱的事情。所以你一定要点赞、分享脑外科的频道，因为我们专门是教你跳脱舒适圈，提供你财商，教你赚钱的。下面我有专门分享不动产以及财商知识的。先财富自由，再谈创业。 这是我一向的建议，一定要快，社群满了我就不会再开了。那话说回来，等毕业以后加以训练，只要给你固定的月收入，制作各种的娱乐框架、各种的消费框架，就很方便，容易统一思维。这个世界的运作就好像被制定的一种公式一样，好好读书，好好上班，好好做事，等着领退休金。我要特别推荐大家一定要去读这本书，叫做《货币战争》。 但我知道大家都没有空看，所以我特别做了一集视频，叫做《货币的真相》，不管是在 Podcast 上或者是影片上面，相信都会带给你不同的观点还有突破。所以，当你已经知道货币只是一种工具，就是一副缰绳的时候，像是大象在小时候的时候绑着它的那个小铁链，让你害怕失去稳定的感觉。利用人性，不是贪婪就是恐惧。稳定的货币月收入就是这条铁链。 那这个时候，你会问我该怎么做？每次跟别人聊天聊起来，他们都会开始抱怨自己的工作有多烂，自己有多怀才不遇，或者收入太低。我都叫他们立刻辞职啊，不然请你闭嘴，活该嘛！你愿意把时间卖给公司，那你要怪谁？百分之八十的人都会先去想选择什么样的工作，再去想要过什么样的生活，而百分之二十的富人会先去想我未来要过什么样的生活。 再去找什么样的工作？所以现在开始，请立刻拿出一张白纸，画上一个小圆，在里面写上自己目前的工作月收入，看你有多少就写多少。然后在里面写上你自己的工作时间百分比。举个例子，你是一位餐饮服务人员，月收就写三万五。所以百分之百收入的话，来自于餐饮业，就写三万五一百趴餐饮业，其他没有的就不要写。 然后你在旁边画上一个更大的圆，里面要写上你觉得多少的收入可以让你过上美好的日子。像我自己的话，都要写上二十，因为这样子才能维持我想要的生活。那你的部分，哦，你觉得二十太困难，那你可能就先写个十万。这个圆记得要比旁边那个圆大多了，比例你自己去拿捏。这十万块里面有百分之三十五是你的餐饮工作，这个时候最重要问题来了。 请问剩下的六万五的收入缺口，你要怎么样去补足？这个时候的你就会发现，你已经没有其他的工作时间了，你的时间都被餐饮业绑死了。但不是针对餐饮业，不管是餐饮、房仲、保险、船产、高科技、公职，各行各业，在看影片的时候一定要好好审视自己，问自己剩下的六万五到底要怎么来？人的一天都一样，只有二十四个小时，都想要提高收入。 那么要怎么样去规划还有利用？要么减少睡眠时间，还有健康，最后身体坏掉；要么减少陪伴家人的时间，那我们赚钱又有什么意义呢？要么减少被公司压榨的时间，这个就是重点。为什么一直要为他人赚钱？如果讲的太快，没有办法理解，就重播一次。影片的好处就是可以一直一直的看下去。在这里，请不要告诉我不行，请先去尝试。如果你试过了， 再来，挨，再来讨论。如果没事，那也不用讨论了。听懂了吗？所以要补足剩下的六万五，势必你就要去做斜杠的动作。如何做？怎么做？右上角的影片会告诉大家。如果有转型上面的问题，一定要留言。再说一次，记住这个感觉，记住这张图，不断的写下来，让自己的脑袋烙印住。以后这十万块达成了，就会变成十五万、二十万。只要你成功达成一次。 你就已经有这个成功的方法和途径，因为我也是这么过来的。故事是这样的：一个没有底薪的保险从业人员，每个月必须要赚十万块去养两个小孩、养一个家。除了卖保险这个技能之外，还会去兼任篮球教练。在这期间，又可以学习法令、调解车祸，慢慢转型到法务顾问。其实我什么都没有的同时，我什么都可以有，就是去做尝试嘛。 我是一般人，身高没有一六八，体重超过八十八，我都可以做到。比我帅、比我美的你们一定可以做到。最后，想必大家一定在 YouTube 上面看腻了一堆正能量、财商致富的 John Fug，都说只要把影片看到最后，就会开启财富大门，说会提升你的被动收入、财务自由、台股、美股、加密货币等等等一堆。哎，讲真的，看完了你们有赚到钱吗？我相信也没有。别说你们。 这些东西看久了，我自己都会想吐。外行看热闹，内行看门道。我在这个行业里面看完了，就会发现这些知识半真半假，内容又非常碎片化，像是沙子一样，用沙子堆积起来的财商，跟海沙屋没什么两样。哦，当然，看了我的影片，也有可能给你们这样的感觉。毕竟看完了会不会去执行，怎么样去整理？因为认知不到，就没有办法得到结果，还是一样的。所以大家一定要去讨论。 如果有不清楚的地方，一定要留言告诉我。有的时候，一个简单的回复就可以帮到你自己，因为给你的答案并不值钱，你想问题的过程才值钱。再说一次，在纸上画下自己的收入组成，不断的问自己要怎么做，要做什么，怎样才能做得更好，认真的把自己当做一间公司来经营，我相信一定会有很不同的感觉，所有的结果都会让你更加的美好。好了。 有什么问题都可以给我留言。只要你能在今天我说的内容里面找到一两句话是有用的，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何赚钱、开启财商、成功买房、达到财务自由的免费讯息，订阅我的频道，打开小铃铛。我们下个礼拜见，拜。